Fiecare om își trăiește viața așa cum îi place și nimeni și nimic nu îi poate dicta ce trebuie și ce nu trebuie să facă. De ce trebuie să criticăm o persoană care are o altă orientare sexuală și să nu criticăm una care nu face nimic, stă doar toată ziua prin baruri și apoi își plânge de milă? Sau un bărbat care își bate cu bestialitate soția? Trebuie în primul rând să ne uităm la noi, cine suntem, de unde venim și ce trebuie să facem în această viață. În preajma mea am, am și prieteni, colegi, care sunt de o altă orientare sexuală, bărbați. Și chiar e plauzibil faptul că au acceptat sau au spus cu zâmbetul pe buze că da, eu sunt de altă orientare sexuală și nu este jenă o spunem fiecare zi și chiar se mândrește cu asta. Am remarcat că sunt oameni mai sensibili și îi doare aici că undeva mama sau tata, frații sau surorile sau cei apropiați, prietenii, nu-i pot înțelege așa cum își doresc ei să înțeleagă. Dacă acum câțiva ani în urmă lumea era un pic, am să spun acest cuvânt, sălbatică, păi să știți că acum poate un an, un an și jumătate, doi, Uh, lumea a început să se emancipeze și chiar mulți tineri au început să înțeleagă sau să îi recunoască pe acei de lângă noi și au început să înțeleagă pentru că au și ei nevoie de dragoste, de respect reciproc, de o ființă care să îi aibă mereu aproape. Fie dimineața, fie seara, fie pe parcursul întregii zile. Eu cred că fiecare din noi va cugeta asupra acestui lucru și cred că va fi mult mai bine.